है गाइस तो कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे चलिए आपके लिए फिर से एक नई थीम लेकर आ गए जो कि काफ़ी कमाल का है तो चलिए चलते अपने थीम स्टोर पे तो थीम का आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं वॉट्स द रैन वी ट्वेल्व तो चलिए करते इसको अप्लाई और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो मैंने कर दिया है थीम को अप्लाई और थीम का इंटरफेस आप होम स्क्रीन का देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी कमाल का लुक मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते डबल क्लिक करने के बाद आपका होम स्क्रीन का time time style and weather style और डेट स्टाइल आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमको काफ़ी बेहतरीन लगा अब बात करें इसकी आइकन की तो आइकन भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमको काफ़ी कमाल का लगा बात करें इसी कंट्रोल पेन की कंट्रोल पेन भी आपको काफ़ी स्टेबल लुक के साथ मिल जाता है जो कि थोड़ा सा आपको थ्री लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आइकन भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है बात करें इसकी डायल पैड की तो डायल पैड भी आप देख सकते हैं डायल पैड भी आपको काफ़ी इन्फिनिट लुक के साथ मिल जाता है तो ये अभी डार्क मोड इनेबल है तो चलिए इसका डार्क मोड कर देते हैं ऑफ उसके बाद देख लेते हैं कि विदाउट डार्क मोड में आपको किस तरह का फील दे देता है तो विदाउट डार्क मोड में आप देख सकते हैं विदाउट डार्क मोड में आपको उसका डायल पैड जो है काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन प्रोवाइड कर देता है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया बात करें इसकी सेटिंग इंटरफेस की तो सेटिंग के इंटरफेस देख सकते हैं आपके विदाउट डार्क मोड में आपको काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है तो आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये थीम भी कोई थर्ड पार्टी थीम नहीं है ये को ऑफिशियल थीम है इस थीम का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा जहाँ से आप जा करके वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं बात करें इसकी वॉल्यूम पैनल की तो वॉल्यूम पैनल में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है बात करें यहाँ पे लॉक स्क्रीन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 नेक्स्ट वीडियो में